हेलो और welcome friends switch case statement को लेकर के ये प्रोग्राम मैंने सी प्लस प्लस में लिखा है uh, यहाँ पर इंट डे फोर लिखा हुआ है इसका मतलब uh, पहला मंडे है दूसरा ट्यूसडे है तीसरा वेडनेसडे है और चौथा थर्सडे है ठीक है तो अगर हम इसको पहले सेव करते हैं तो यहाँ से कंपाइल करवाते वक्त ही हम इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसको S W I T C H switch dot C के नाम से सेव करता हूँ C P C plus plus के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये तो लगाना ज़रूरी ही है तो सी लगाने के बाद बस ये कंपाइल हो जाएगा कंपाइल होने के बाद इसे हमें रन करवाना है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ बिल्ड पे जा कर के भी रन करवा सकते हैं तो बिल्ड पे जाके ही हम रन करवा लेते हैं तो यहाँ क्या प्रिंट होकर आ रहा है देखिए थर्सडे प्रिंट हो रहा है इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फाइव कर देता हूँ फाइव ठीक है तो ये मैंने फाइव कर दिया है अब इसको एक बार फिर से हम सेव कर लेते हैं और अब एक बार कंपाइल करवा देते हैं तो ये कंपाइल तो हो ही जाएगा कंपाइल हो भी गया और यहाँ से इस बार यहाँ से रन करवा लेते हैं ये ये यहाँ पे जा करके तो इस बार फ्राइडे आ रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर यहाँ पर हम सिक्स कर दें तो यहाँ पर सैटरडे आएगा तो यहाँ पर बिल्ड पे जाके पहले ये जो आउटपुट आया था उसको क्लोज कर देता हूँ फिर बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवा लेता हूँ सेव हो जाएगा ये और कंपाइल करवाने के बाद इसको रन करवाएंगे तो यहाँ सैटरडे प्रिंट हो रहा है ठीक है